Te Iatara nō runga i a Māui rā o ko Mairi. Kua ārawe rawa ki runga i te tai motu. I roto i te marama i a Tiumu, e a to o tere i nga Maui e, e kimi tane i nga maire e. Kua pukapuka rawa ma te mataora. And how do you say that?